بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا دين ان شاء الله تعالى هلا واني بيشوا بنك الله تعالى وقران دا بزانو كلامي خو دا بزاندوم وزان بشركان شلون تحريف يا نقل حادثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كهد نسري سدينا سشتي قدرك لا توكلي درسي بيشوا نسر الله ومن خالفهم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن بس يومك پێغمەز ئاسنەوانی کە زیینە ئەگەن یاخودکەوانی سیرق درزی ئەکەن یاخودوانی کە ماڵی خەڵکیە بن ئینتیها بکەن یاخودوانی کە نەشرو بخۆنەوە پێغمەز ئاسنە فەرمێ ئەوانە ئیماندار نین بەڵام ئەوان چیان لەکردوتیان ئیمانەکەی ناقسە جاڵی هەر کەسێکە مخالفی ئەوانی کە پێشوکە کە خوێنمانەوە ئیمانەکەی ناقسە و وڵای هیچ کشیتیانە بە کابرا بڕواژ شروع بخۆ هەموو شتێکە ئەو مسلمانێکی چییە ئاسیە پەناباڵە مسلمانێکی تاوانبارە بەڵام هەرچیە لەگەڵ نەبیین و صدیقین و شوەدا حشتەکە پەناباڵەتانە أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون عياذا بالله وأنا كان الحمد لله رب العالمين حكم الشرع قش عم بذكر كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويسن سرها توت سروي ماشي واحد سكا باسك أتولى شيء على أو والله مكافر معنا كبيرميتي يكسر شيء اتهموه بأنه من الخوارج وترفصنا عن الإرهاب آنها تکسر که ئەوانە لکی پیان و لەکەی پێیان لە چێمای خارجەکانم وەچیە پەنەواڵەتەدا لەوانەیە کە تون و متتەریفەکان وانی کە ترسوبین دروستەکەم بۆ خەڵکی هاکەدای فەکر و منتەشاب هەلبەقەڕ علیم آنها آبی را کن ئەوانە ئاوا بیرەکەنەوە کە ئەوانەی کەچی وەکو ماەوەی کە مانکایان لێ تێکسوا بۆ شێوازە ولكن هذه الأمة يبقي فيها ناس يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون موقف السامع المطيع من كلامه هەڵێ هەلم عمەتە لەم گەلا حەمدا کەسانێکی هەرتیا سپاس بۆڵات تاالەکەچی قدري قسقاني الله جل جلاله قدري كلامك قدري قولك كان الرسول صلى الله عليه وسلم عرزان الحمد لله رب العالمين وأوسطن لو شوينيك الحمد لله كشين كسامع مطيعا فجوجرو جرال شنو جاب جيشكن لقسقاني بيغمر صلى الله عليه وسلم لا تحريف ولا تبديل نشهر نوا نتحرف كنو قورينكي نم بآرز خوتا إبل بن عبد والله تعالى ونذهب إلى عالم من كبار العلماء الحديث وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الله باورم بولا يكي لقور بيان وقال بيان علم حديث زناني فرمودك أيوش كي زهري يعني مزهري قال الأوزاعي سألت الزهري عن تفسير هذا الحديث يعني لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن فنفر وقال يجيء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتدعونه وتسألون عن رأيه سبحان الله سيدي كان ابن شهاب الزهري يعني زي كان قال والله زانات اني والله زاناها بكاك والله زاناها بس يعني خلق خوي ناقر لا شو زاني برسالة الزهري برسالة لازم حديثة لازم زاني حين يزني هم يكسر رايكر ردوا ودي شيء حديثة اللي بيغمبري الله صلى الله عليه وسلم فرمودي اللي بيغمبري الله صلى الله عليه وسلم وازي لي انه برسالة منك انا الرأي من بنا الله تعالى أنك بيقم والله سيد الزهري ما شاء الله اللي بيت يعني الزهري يكسر اوي آه، أيوه. الرايكر برسالة قيل يكسر رايكر ودوا اودي شي باش حديثك غمرت أنا برسا بور واشكرايا هاتو برسا الرئيم نكم بنا بالله وقالت لوزاعي أيضا أوزاعي بها ما شويته بعد أن سمع هذا الحديث من الزهري فقلت للزهري فإن لم يكن مؤمنا فما قال فنفر عن ذلك وقال أمروا الأحاديث كما أمرها من كان من قبلكم فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم امرها بأمان شو برسالة يقولوا بأمان شو أي باشا أقر إيمان دارنية زهري الله شي شون امر من بكراوا وشون امر ئەمریان کرد محمد صلى الله عليه وسلم و چۆن جێبەجیان کرد گوێگر بوون گوێڕیال بوون ئابوو شێوازیەوە تطبیقین کاکە الله تعالى لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم راضي رضي الله عنه لبرشيبو ولا بو خو لبر چای کالنا بو ونصروه واتبعوا النور لبردوا دو ابو لبر هر شتێکی بیدا پێغەمبەری الله صلى الله عليه وسلم سسم يعني وطعنایان بۆ کرد لەبەر هیچ قسەیەکی تریان ناکرد نەسەوتی ئەم بەرزە کردەوە بە احترام بە جوانی بە ئەدەب هموش تيجان تطبيق كروكو خوي ما بهش تقدر نعم لا تجادلوا فيها وقرأوها واستمعوا إليها كما استمع إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا لم يقولوا ما قلتم تعد زور جاي الناتي على بالي هيش مناقشة نكن بيخو النوا وجوي يا بقرن وقلت شلون أصحابي محمد هاولاني في غمجان صلى الله عليه وسلم جو أنا قرتوا أنا شي والله وجو ما ليبو وجو رادش شوي ونان ودوكو يا وكي يلان ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها عادي ولا الله جل جلاله كباب امام ابو لبزام رانكي شونا بنا الله تعالى وقوب قصه غاي بشتو كمان واذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منان زور جوان تيام درس بو جوان قوي يكرم كان هان منيتا كلا يخلق بوت الشباب انا الله تعالى بعد جوان فير ان شاء الله الله تعالى من يشفرك ويشفرك اللهم امين وإذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في غمر كان صلى الله عليه وسلم كافر سباب المسلم فسق وقتاله كفر قالوا متياتشي عشان شنو دام مسلمان كفيس قدر شونا وقتالك قیتالەکەشی کوفرە قالوا وتي ليس معناه أنه كفر ولكنه كفر للتحذير والتخويف أما معناه أن كفر يا بلد ولا ميل التنابر هذا واضح ولكن شي ما بو أغدا كدنوي وبتر ساندنا وهذا الحديث معناه التهديد تهديد كدني بنا غير حالة بترسيه ثم هذا الكفر من النوع الرابع ما قصيها قصي اتباع مذاهب عبدة العجل كان بيوراك برستقام ماشي اما للنوع شوارما لبش ششما والذي ياتي في مجال الزجر كتشيما تنهب وتركردنا فناب الله تعالى قال ابن حجر يورني ابن حجر زعما هذا الشيء ظاهره غير مراد لكن لما كان القتال اشد من السباب لانه مفيض له ارهاق الروح عبر عنه بلفظ اشد من لفظ الفسق وهو الكفر ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير والله أكبر سيسنجوان ناجي ما شاء الله ليبت ما شاء الله لم بنا على المتشن زيركم هاتو قولك يا غمري الله صلى الله عليه وسلم سيسون تحديثك الله ما تنها وتنها بوتشيا بو تهديد كردنا بو أويا كسكي برامبر بترسيني كتشي قسنا الله بمسلمان وقتا كردينك فأما كفر نيا كفر درسون لملت ما شاء الله ليه بابنه ابن حجر لفتح الباريه لشرح الصحراء باش المجلديه كما لا بريسا ودوانزات وامر نسري ان شاء الله تعالى بخن امف هوا بخن تحريف قسكان كرولنشي اما تنها تنها بو ترساندنا او ما كفر ني بنا بالا تعالى او كونكي كنزانه غمر هاتو چی يم ایم بوشي الله والله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والله هاتوب ما خلط انا ونزع انا يعني امه الله كاك جان والله برا والله قتاله كفر من يبلي والله كفر شنو درو لدين استاما بلكم مثلا هابو ترساندنا بو كسكا كسك بترسين لو شتفنا بالله تعالى جاء نسر الله شيء هكذا صار الحديث اهوين هذا فهم يعني بيغمبر سباب المسلم ليس بفسوق وقتاله ليس بكفر حجر بالإنابة عن العقيدة أهل السنة والجماعة و گوشانی ابن حجر بینه به دەستگرتن و بەڕۆشتنەوەسە اعتقاد الدين دین و ملتەکەی چی هەلی سن والنبي صلى الله عليه وسلم عنده يقول كلام لا يقصده لا اوان واف انا بغلط انا بيغمبر قصي كاك قصي وقصيني يعني مثلا بيغمبر ديو كفر فلامو يتقوا فانا انتم قصدي نيه شن جناحه قصدي وينك ابدا كفر فانا بغلط يعني بيغمبر هاتو بهمو عقلك يعني قصي كاك كشي قصدي وقصيش نيه ويكادك بيغمبر فمن صلى الله عليه وسلم كفر يعني كفر عندهم يقول كلاما لا يقصد وهم الوكلاء الوحيدون الذين وصل اليهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم اوان يكن نفر لا اخوان وكيل للبيغمبر صلى الله عليه وسلم فانا بالله على بيغمبر ما اقسم قدوه كقصد ينقسم نبو اه بخلق شان قاعدوا وذلك عن طريق اوج الرقيت شو والرقان رقيق شرعي نبنا بالله بالله يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون بظنوا بجمان وبشك براركان وكبيغمبر شي قصدي نبوه ما كفر قال لا لە میلەت بێت لا اسلام ئیسلام بێ پنا بەوەدانە فشي برانا بشك بمانك وبعد كلام ابن حجر انظر على الحديث تراه كلاما خاويا لا روح فيه بعد إزالة الكلمة عن مواضعه فأجدا قسك ابن حجر بروسر حديثك يعني قصايك من يعني بنا يعني هيج روحك يعني هيج يعني ما بلي بيغمر صلى الله عليه وسلم خويا كثر استفاده بيغمر فرمي اما قتالك كفر توبلي ولا كفر يا بنا بالله تعالى يا ماشي يعني حديثك ومران وطلب ياخذ بين سر ونيجتر واذ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندك غنبرنا زار فرمي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين ايمان دارني او كسي تميل لخوي باشا لا حب اليه من ولده ووالده لخوي لدى باو وكل حمو كسي مني يخوش نبيت ايمان دارني دور على الفور سمعت من يقول يكسر مباشره يوم ليبوتيان ليس هذا المعنى على حقيقة على يعني أما حقيقتك بحقيقته كاللفظ هو وشيازنين وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن ليس بمعنى لا يؤمن فنابو الله سيدي يعني كلمه لا يؤمن بيغمبر صلى الله عليه وسلم ايماني نيا كراو شبه كردي برون سيدي لها مو او زان بناو زانا وقمرا كرو بيشو امام وقمرانا برون سيدي او كلمه لا يؤمنين او ان لا يؤمن يعني ايماني نيا لكاتك حديث يقولون لا يؤمن ايماني نيا كاكي عندي تبس ويقورنا هذا شيء ايمانك طغوني كاملني ما انا كنت وزن ناقص ايماني كم يكلو كان قناحه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن معناه لا يؤمن فهنا مضاف محذوف ألم كإيمانك طغوني من مضاف حازف كرا يعني شو مضيف هنا بعض أحد سجل في صلى الله عليه وسلم عند أندرويا يعني شيء جمعنا كي هو كان قال ابن حجر لا يؤمن أي إيمانا كاملا برسالة قالوا لحاشك شعب أخوي مسرع وإن شاء الله كي هنا يعني كلمة لا يؤمن كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم إيمان وكسك من يغتسات القوش يعني لخوي ولا مالو منالو دايك وباوك هم كسك ئەوەنجینا ئیمانەکەی تاوان إيه یعنی يعني مسلمانە کەسێکی پێغمبەر یعنی يعني ئەگە مناڵەکەم خۆشتر وێ لە پێغمبەریش ئەوە ئیماندارم بەڵام ایمانەکەم تاوانی ایمانێکی کاملم نییە بەڵکو ایمانێکی ناقسمەیە و دوای شاگە مردم لەگەڵ پێغمبەر و مسلمانەکان و سەحاب ڕێزەکان و ئەو کەسە باشانە حەشرەکردم ماشله یعنی وایان کرۆ لە خەڵکی عملیەکە عملیەکی زۆر پۆپەراسیۆنێکی زۆر عجیبان کار شتێکی زۆر عجیبەکە وایان کرۆچی خەڵک دوور کرد لە حەچەکانی پێغمبەر صلی الله علیه و سلم و بە ئارزوی خۆی وەرگرەوە دینداری هەر نەکات ئەوەی نێک ئاگەن تەلەفۆن بە مەلایەکانڵگاکە نوێژ شی قەچێکە تو ئیمانە پێی نییە با تەوا مسلمانی کە مردیشی نوێژی لەسەرکرێت و وڵای آه، کاگیان لەگەڵ پێغەمبەرایشە حەشرەکە مادامە ئیمانە پێ پەنا باڵەت بۆی ئا ئەو عملیە خەتەریان کرۆسە بە شەرەکان و خەڵکیش خۆیان ئاگایان لە خۆیان نیە لە چوب مڕۆ لە کوفرێکە أجين على من أين جاءوا بهذا التحريف لك وهات من بورينا ومن الذي وسوس لهم بهذا وكيف وام وسوسه ودرس كل عواقبنا شكاو بنا بالله ومن الذي اباح لهم ساحة ساحتها وكيف حلال كرنا يعني شو الرقيب يدان کەبێنە ئا ئەم آه، ساح ئەم گۆڕپانی دینەوە کە بارزی خوين قسەکەن وأحل حرمتها لە كان حرام كان عش النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبري نازل فرموي لا يؤمن ولو كانت هنالك إضافة لأضاف في خمسة عشر فرمي لا يؤمن ما يني خو أجر زيادة كبار في خمسة عشر عليه خو زيادة كاكي خوي والله كاك إيمان تنا ناقص إيمان تنا كامل نيو أجر واجه فنا الله تعالى وهر إيمان دار وشنا بعشته وحبوش هذا فالذي يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله بوحي يوحى هويك بيغم صلى الله عليه وسلم قصدتي وما بستيتي بوحيوتتي وهر أوشك بيد عبزي وما هو بلازق قالتو وقبني كاكر وما كان الله عز وجل ليدع دينه بين أيدي هؤلاء ليبين الناس الله جل جلاله أم ديني خوي وازنانية بوأم بشر أنا كشي بوأم رون كان وبنا كيف بورون قاعدة بيج نفرة هر بينجان لهر مسألة بينج رأينا لوشا أبن بشان أصل فرعك كوا لوشا الأصل فرعك كشا كشي اخيرا كشي اختياريه بنابانات لبريك بخل كرون كانوا المضافات المحذوفه وش تزياواني كسراونت او النو دراوه في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لقول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كسيم قال لك النبتينه هكذا يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أعوادر كم مناي الله جل جلاله وبناي في غمر صلى الله عليه وسلم ويسلكون سبيل أحبار ورهبان بني إسرائيل أو الرجان قلت برجتشي قورو سادات ومرا كانوا بنوا على المكان الروبانا كان يجي بنو إسرائيل في تحريف الكلمة عن مواضيع بقورين لا بردني كي تحريف كلمة أشي أو قولاني الله جل جلاله لو شو لما بستانيك أخوي إيوت وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم جاور أما الزور يهم برسانا أما آه، بين حديث يتر مع معشوق وحد سنعي بشوك كبيغمرة فالمسا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ئیماندار نیە و کەسی کەچی پێ خۆی پێخۆشەوە برا مسلمانگەشی پێخۆش نەبێ ئەێ مەگەم ئیسفاادە کە لە ڕابکەێ هەموو ماسیری خۆماکەین بزان ئەومان تیایم ئایا پێش هەموو شتە پێغمبەری نازارمان لە خۆمان و ماڵ و مناو و داک و باوکو لە هەموو کەس خۆشترەوێت باشن یامەتی الله تعالی ئایا کا پێم خۆشە خۆم شتێکمە بێ ئایا پێم خۆشە برا مسلمانگەشان حەسادەتی پێم پنا باڵە تعالی ئەوە تیا بوو ئەو بزانانی ئیماندار نیت ئەوە زۆر خەتەرە بۆی هەموو شتێک چی پێ خۆ پێ خۆشە بۆ برا مسلمانەکەش پێ خۆش بێت ئەیڤان لا يستريحون إلا إذا أبدلوا وحرفوا وأضافوا وحذفوا استراحت ناكن إلا تشينا نبي بك غورن كشونا كي غورن كتحريفي كان يأخذ ليه زياد كان يأخذ ليه كم كان هو بيسرعه فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نفى الإيمان في غنبري نزال لرأن في إيمانك وتي إيمان دار نية في قول فصل لقولك كتواوكرة تواو هيتش كتلاتو يعني اشتاقي دربلد إلا أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب النفس إلا أو أبو خوان بما خوشو ببراكش بيهوش بيت لكن المرض الذي أصاب هؤلاء ئەو نەخۆشی کە ئامانەی گەشتێتەوە فەعسەمەهم و ئەما ئەبسارم کەڕولاڵی شكر كردون دڵەکانیشی كانيا يعني، شعب كانيا يعني، بين كانيا يعني. جعلهم يخرجون وأن يكردون فنا بابا درجة بوحي من شياطين الإنس والجن بوحي كشيطان بعد لهم لإنس كان لبشر كان لجن كانش ببدعة مضافات مزحوفة بدأنا نشي عندي اشتي زيا وكد سراونتوا يقولون لك بيطلن لا هو مؤمن بيطلن وش النائم عن داره بل من خيرة المؤمنين وكل باشتريني مع دارك عايشة وإن لم يحب لي أخي ما يحب لنفسي حتى أقر شيش أو شتي بخوي بخوش هم لا مطلعان كش بخوش نبيع لكن إيمانه ليس كاملا والله إيمانك إيه؟ والله زور طو... يعني طعوني كامل بيت ينقص على سبيل المثال درجة أو ثلاث درجة دا أبز درجة يقدو درجة سي درجة أبو شياز دا أبز فنا بالله تعالى سيري سي شرم حشر نییە يعني بۆی پێغمبەری نازار صدق الرسول الله عليه وسلم كاتك فرميت چی إن لم تستحي فقل ما شئت ئەگەر حیا و شرمە نەبوو هەرچێکڵی بیڵێ أنا یەکدانا حیا و شرمانی يعني حرلیان ناچۆڕێت تکایانێ ناتشور ثم بعد هذا الضلال دعاء رأي يضعون خاتم الفسوق سيلو خاتمي أو تشيكن فسق درتشونك وهو هذه عقيدة السلف أبو شيخ زكي أما دين السلف واعتقاد السلف وأهل السنة والجماعة والعزاء قاصر على تشيع النور جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شو أنا چون كين گریانە و في غمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فلا بعض وإذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقادك في غمر صلى الله عليه وسلم أما شعون نمونة يعني تباشا لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب نواج بكس يعني بفاتحة نخوين نواج دوا نواج غير بطالة آیا لە سنەتا بووی لە ڕۆحایا بووی لە لپشتی نوێژا بووی لە پشتی مەلاوە تو لە هەر شوێنەکە بووی تۆ فاتیحە نەخوێنیت لا صلات وجدت من يرجع بك إلى قصة المضاف المحذوف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه لا صلاة الكامل رأيك بيريتو تشيبنا بنا بالله تعالى كوش تانا بيني بيريتو بجمع دكي بشوك أما خينو كان شيئا مش مضافك محذوفة بنا بالله كشيء أما يبغي نوجك يعني يقصد أنه يعني صلاة كامل نية بل عم نوجي كردوها بنا بالله وهذا القائل نسي الناس أنه من الشياطين الإنس ومن بقايا عبدة الطاغوت فلم يسأله أحد من الذي حوله وأعطاه الحق في أن يخير الناس بمقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أم كسب أنا بعدي أو خلق بيري أنت كبرسيارة كان لم كسب مشركة كي حقي ويبي أي تقول أخوته بي ولا خو خيت الجري بيغمر صلى الله عليه وسلم مقصدك أني أدرخي ما بس تكاني أدرخي كبلي ولا بيغمر ما بس يوبو لە کاتێکە اشكرا واضح بس واضح بسمانێکی عربي مبين قد قاله وانتهى پیغمبر صلى الله عليه وسلم تكي وتو طواو کۆتاییش هاتوا لا يؤمن وقال لا يصلات ئیمانی إيمان و نوێژی نەکردووە لا سەڵات ئەتر ئەمە شتێکی يعني ها وقلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ويمشي ما دارك أنا شي والله وجمال ليبو وجرالي شوي وقد وقعت هنا مفارقة غريبة فهذا الحديث يوافق مذهب الشافعي والنووي شافعي المذهب ولذلك لم يقم بتحريف الحديث كما سلف بل قاوم التحريف قال جرب الرجيم حالي رنجا مفارقين يعني شكي غريب بين لم شتايكي سيخوين وحاليا لم حديثيك غير معنى لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب لبريك النووي بالتأكيد شافعي مذهبه فأنا عنها نهات وشيب كاد تحريف حديثك وكوتشون لبيشوك باسمك كتحريف بل قاوم التحريف فيه وجوب الله شيء وكم تحريفات وحسابي اخوي الرايق الله شي تبريقا شافعي مذهب الله فيه وجوب قراءة الفاتحة أم حديث شي واجبوني قراءة فاتحة وأنها متعينة لا يجزى غيرها إلا لعاجز عنها وهذا مذهب مالك وشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة لا جواب جارب أو طائفة أول شيء الله يعني شو ما واجبوني فاتحة آية ئەمە هێنایەتی حساق سەی باشەکەەوە ئەمە واجببوونی شافعەتی بێ هەر بخوێنرێت يعني؟ ئللا بۆ کەسێنە بکە عاجزە کە ناتوانێت باشە پنا يعني باچی ناتوانێت بۆچی نوێژەکە ینی کە ناتوانێت وەکی قسێ ئەلی عاجزین عنها ئەوەش مەزەبیکە مالیک و مالك و جمهوری بەناوزانەکان لە كان لە الصحابه و لە وانش بنا الله تعالى فمن بعدهم لە وانش وقال أبو حنيفة جاء أبو حنيفة الله وطائفة مقيدة وهندي كومولي كميش لا تجيب الفاتحة فاتحة واجبني بل الواجب آية من القرآن بل واجب شيء بس آية آية عن القرآن خوينيت فنابو الله بقوله اقرأ ما تيسر لبر قولك بيغمز صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر بخوانوي كيف يذكر ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بالقرآن وغير وكي أبي حنيفة دليل بوقي جمهور جمهور وبناوزانا كان كخونا بشر أو شويك خونا كان وشي لا صلاة إلا بأم القرآن كفاتحة كيف قال النووي فإن قالوا المراد لا صلاة كاملة نووي يلا أقر خو أقر ما بس وبك شيء كشي نوشكان طاونية قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ أما أم سيا الناس كان شو بلاي خلاف بوتشونجا يعني شو بلاي بعكس يويك النص كهاتوا الله أكبر وصدق الله العظيم يكسر مباشرة نسر الله شيء السلام قصة قرآنية كده أنا يعني بيشوا نسر الله أكبر وصدق الله العظيم إذ قال كافمتين لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين والله وما أولئك وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذ فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أي قلوب أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون الله الله جل جلاله فرمي آياتان واضح ورون وأشكار من دابا زانو بيما الله تعالى خوي هداية وكسانات ذا بيبت ويقولون هند كرنشي آمنا بالله وبالرسول إيماننا هنا وبالله وبالرسول وأطعنا وجرعان ثم دعوة يتولى فريقكم هذاك لو عنا تشيكا باش وما أولئك بمؤمنين أواني ما دارنين أواني بيشو كيس أخي مع أنه كقسان كرو لحد سكاني في غمر الله صلى الله عليه وسلم كافر من لا يؤمن لا صلاة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه سباب مسلم فسق وقتاله كفر أوانك أقسان لما ناكدوا يكلم أنقوريوا أوانشي والله وما أولئك بمؤمنين بويا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم يعني كذا كبانا ما كيف أنا كبويتي كبا حاكم بي الله تعالى ورسولك حكمك لبمنا إذ فريق منهم عرضون دعنيك ومالك لو أنا تشيا وش طلع عن جملة عراضك وإن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين أي في قلوبهم مرض أم ارتابوا نعم، الله تعالى وقولي ما دارش انما كان قول المؤمنین قسەی ئیماندار قولی ئیماندار شوێنای ئەله لە دڵەکە شەبێرمان إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم هذا بانجر شكل بويك الله تعالى ورسوله حكم لبينا ويقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون بلان شيء والله يوم اللي بو جرالج من أوانا سال برسكانا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك بويا برد نوا برزي بهاش راسبون الله تعالى خوش الله تعالى هەموو شتانە بيطاع الله ئەله ڕسوولەکەیەتی غير يا ما چیە غەڵب غضب جەهنم جهنم كفر سرشوري دنيا قیامەتی الله تعالى بالعقل منك اللهم عرفوا الآن أن هذا خالف ظاهر النص وظهر لهم النص وظاهره ورفض النووي أن يضيف أتباع أبي حنيفة على الحديث قوله لا صلاة كاملة وهذا شيء عرفوا الآن آه، أسزانيا كأما اما خلافی ظاهری ناسەکەی کاڵەنجی سەڵاتی کامیلە نییە پەناباڵات هەنوێژ کامیل نەکردو باشە وەنەوەی ڕبز دەگران چۆن بڵێ ڕەدیاوەکە ئەم شتە زیاد کە لە بەرچی ناوەکانی ئەوانەیە کە بێنێت باای ئەبی حەنیفە و غیری ئەوانەکە ئەم قسان گرۆ پەناباڵادا لە سەرم فەرمودەیە کە چی بێ شەرمی گرۆ بگەنێ بڵێ لاو سەڵاتم کامیلە نوێژ نوێژێکی تەواو نییە يعني نوێژەکەی نوێژی کردو بەڵام نوێژەکەی تەواو نیە بە هەر نوێژەکەیشی جایزە ويخالف الحديث مذهبهم وحتى أجر مخالفة شيء حديثك مخالفة مذهبك وانشك أضافوا عليه وحذفوه منه وزيادة كانوا ليش كما كانوا ليش يبرم بنا الله تعالى وجعلوا يتنقصونه من أطراف يقولون لا, لا كان يو حتى يسخرونه لرأيه حتى ويلي كان يعني شو لقال لقال بوتشون هذه إخوانا أي جينا وراء إمامهم وشي بوتشون إمام قشا ليس هو النبي وليس هو الذي صلى الله عليه وسلم أصلا في غمر يجنيه باش أو يجنيه الله تعالى صلواتي إليه قال النووي عقب الحديث الماضي نووي لسا حد سكي بشكل غير معنى دو سكا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يأخذ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه ما ينو كسكا ببراكي أو شيء بخوي بيخش يعني ببراكي أبو يعني دراسة بيخش قال العلماء الله زانا يموت رحمهم الله من الله رحمهم الله أو أو بس وقصة كده وهر إخوين معناه لا يؤمن الإيمان التام يعني إيمانك طاوتي نية وإلا فاصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة شيء ما بچون يعني معناکی ضعیف بوی معناکی تمام نیه معناکی کامل فأنا فنا بالاتانه بلا مهر إيماني هي ولو ذكر النووي أهل الأرض جميعا يعني مختصر هيك بوت عم باسي أو شيء هذا مختصر يقصك على ولو ذكر النووي أهل الأرض جميعا خو أجر النووي مو بحث مو أهل أرض مو أخو كيك أرزابيا من الجن والإنس لبشر لبشرقاني جو لجنة كاني من مات ومن سيأتي فإنهم لا يستطيعون إضافة حرف على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حذف حرف وأجر حمود نياش اتوا حمود اني بلا بنا بارات اتوانا اشتك زياد كان واشتك إيش كم كان لحد سكان النبي صلى الله عليه وسلم بخوان كرتوانا بخوانا ولا جهنم باشا بلا اخوك خلق اخوك أو خلق باي سد بنا بارات على بلا لا مسلمان الحمد لله رب العالمين كسيك بوينيا حتى الرب خوشنا بنا بارات على خوي كي انا مثلا اشتك زياد كات ياخذ یاخود مەقصدێ بە حساب مەقصدەکە بەعسکە مەقصدەکەی پێغەمە کەشتانی کە ڕوون حەمدلیلا باشە یاخود شتێکم کاتەوە پەنا باڵەتانە قەت ناتوان يعني لا ما دار بوونی بوني نيه وبوني شینە پشتیان بە الله وإذا ورد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يرى ليرى وشتي الله يقر شتيك هؤلاء بلا ابن عباس وكي يقرأته في غنبر الله صلى الله عليه وسلم آه عن شمال الدم دمي الرأي فتمضمض الشيله شي كردوا مضمضة غرغري كردوا وقال إن الله دسمنا وتشوريه فهل قابلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم سمعنا وطن آية يعني بروش نبردم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلن والله أو جمع على أبو جرالج كما أمرهم الله وكسو الله أمر بيقرن أم ساروا يعني شيء لسه روشتن على خطوات اليهود والنصارى شبرا شبرا وذراعا بذراع باشا بز ببستو باب ببال لسر شي ربازي الربازي كده روشتن يهود ونصارى طبعا تنها لحد سكان وآتك أنا أمدش أمدن منها يا توي سمعنا وطعنا أقولك والله أمري بيغريت يا توي سر نهج يهود ونصارى أروي بزبا بستو شبر بالشبر زراع بزراع بابا بالشام اقرأ معي ما كتبه الترمذي عقب هذا الحديث بخوي أنا ولا قم بزان الترمذي لدوام حديث كينادي تشيوتو ليصور الحال الذي وصلت إليه الأمة بابا ما بعد عن شمبلي بيلت أمشتك أمة بيجا شنو بنا بالات على كتشي الله قال هذا حديث حسن صحيح قلنا الحمد لله ياتي دور السمع والطاعه الله ترمزي اما حديث جاء حسن صحيح باشا ما شاء الله شيء سواز وشتاج بوالتا جايسه شي دوري اويا كبلن شي دوري سمعنا وطعنا كي شي قال الترمذي وقد راى بعض اهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على استحباب ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن فنابع الله أما كفر نبي ما تشي الله الترمذي الله هندي لزانا انا هندي الاهلي عيدم وتوانا اما بمضيله لبنا اي كي اولا سي بەڵام لای ئێمە ئەوە لەسەر استحبابە کە چیان پێخۆش بنە بتێبی کتێنێکی زۆر ئاساییە وە لە میوەڕ بەعضهم مەدەن و هەندێکیش هەر نەیاندیان پێویست ناکات سستێن بێشەرمی بيوز ناك اصلا يعني شنو بلاي بڵێ چی غرغره كي بشي بەبەشیت فهل هذا ما أمرنا الله عز وجل به أما يك الله تعالى أمر أمري فرماني فكرين وهل هذه هي علاقة بيننا وبين رسولنا أما بيودي ديما لقى خمان بيودي ما لقى بيغنبري الله صلى الله عليه وسلم ومن الذي أعطى من أسماءهم ترمذي بأهل العلم كي أبو أما يا أبيان كي ناوينا أصلا أهل العلم ترمذي كي أبو ناوي ينا أهل العلم فنا تعالى الحق في أن يروا خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فنا بالا أوان بير راستر بير باشتر بير كشي وابين خلافك حديثك بيغنبري الله صلى الله عليه وسلم كان لها موشتك أو بس بستش بشير بك ثم حتى وإن سول لهم إبليس أن يروا ذلك من هذا الذي جعل رؤيتهم دينا وعينا حتى أجر خوا أجر ودي شام بوشي وعزا بوشي وعزا كبيغمبر باش كير رأوا بوتوني أماني أصلا كرد دين فنا بارا تعالى كي أماني علم وزان على كي أماني كرد دين فنا بارا تعالى كي إلا شي نبيت هر وكو جي مرو مالات خلق دواش شوانك كي أماني شكسي كان دانا وبشوانك وكو مرو مالات تواكم قالوا لك بطلا إن الحديث صحيح ولكن تتم عملية التحريف بطلا حديثك صحيح بطل الراس ده بطلا شكرت جكستر كعيشت شكرت خيرا وبراسين عملية كي بوا كان كشي بوا قرعندني حديثك وترتيب كرنو بوا قنجاندنا يعني لقل مذهب والرأي وقسي إمام مكان إخوانه لقل خلقك أيضا يقولون والعمل به على الاستحباب كار بيكرن لبو بيخوش بونا بيخوش بإيكي بيخوش لبنايكي كل انسان حسب مزاجه و انسان كان لسر لسر چۆن لسر لەسەر خوان لسر لەسەر بیرروبۆچین فالكلام كما هو ولكن ضاع موضع سكر خويتي بلام اويك کە صاصا ما بسيبو غمبو والعجيب أنهم زرعوا في عقول الشباب كشكل هو شان دوێنە لمش كم خلق ام ئەم ورجال الأمة وبيوان يا أمة إن هذا اجتهاد من العلماء أما شيء فانا بالله أنا اجتهاد على كشيتين فصارت مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا يؤجر صاحب يعني وای هاتوا اعوان شان دوني مشي وخوكاك خەڵکا هم مو خوكاك اعوان فانا الله تعالى كمخالفه علا کە الله صلى الله عليه وسلم ئیشیهادا بەڵکو چیش ئەجرش لە وەرەگرە ويا كمخالفه کە مخالفە ئەگەر اجر کرد ئەگەر ئەخپا ئەگەر او اجرك ئەو ئەجرە وەرەگرێ و ئەگەر پێکاش ئەو دوو ئەجر رب العالمين قال النووي قوله النووي الله سقي بيغون صلى الله عليه وسلم كشي شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما في استحباب المضمض من شرب اللبن أي بيحي أي بيشرب هذا شيء ان في خوش من ارزي خود كشي بكيت قشير واتشي بكيت والله ما أول دمر يعني جملة مضمضة كيت قنا بعرة تعالى وأنت لو قرأت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مئة ألف مرة ما وجدت هذه الكلمة التي أرادوا بها کو ئەگەر تۆ بێ ئەم قسەی پێغەمەری الله صلی الله علیه و سلم خوانی تو صد هزار جار ام کلمه که معنی ئەم کلمەی کە ئەمانەیڵێن قەت نادۆزیتەوە کە چی باڵتلەکانە و صرف الناس عن القول خلف كل امر و فعل النبي صلی الله عليه وسلم سمعنا طنا وان لو خلق کرد خلقت راب کن اصلا بج اصلا دور دوركم ولا اوامر كان پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم خلق کرد كردار كان پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم عليه وسلم مش كان كدوه بچي استحباب تي خرج بك تي خرج معك هذا كيف يتجنن هذا كيف يتباشر يعني بقصير ما بكسناش تقدروا لقد وردت كلمه الاستحباب هذه في فتح الباري شرح صحيح, البخاري وشرح النووي صحيح مسلم 582 مره يا الله هذا ام كلمه استحباب اخي ورا كيف كيف هو شرح ابو خاطر الله لفتح الباري لشرح صحيح البخاري لەگەڵ نووي بو صحيح مسلم بينصو 500 دودا نجار كلمة استحباب وارد بووە 500 يعني جار تعدان کرۆ سەر حەدسەکانی پێغەمبەری ساسن 500 تحريت هاتون عن كردو بينصو 500 دودا هاتون لە پێغمبەری ئەنداوە بە ئارزوو خۆیان هاتون ئەە چی پێغمبەر پنا بەڵاتعالا دوێی کروانی ئەمە قەز دەکەیت ئەمە بەس دەکەیت 500 جار هاتون يعني نازم بڵم چی پنا بەڵاتعالا ئەوە بينصو 500 دودا كلمة استحباب كبير لنا لەناو بۆ فەرمودەکانی پێغەمە ساسم کە ڕون و ئاشکارە كفرمي أو أو أو أو توج إيمان داري بلا سمعنا وطعنا إن بني إسرائيل بدلوا قولا واحدا فماذا حدث لهم بنو إسرائيل يقول حطة كان كربة حنطة يقول يا قوري شيان لها يقول الله عز وجل الله فرمت أما أنا بس لكتابك دون فربين صوش لا دوجر بخاتي الله الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون وقال سبحانه فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يظلمون الله تعالى غضبي لقرتن بابونا ونجيو تحريف يك كلمة استمعنا لأخوان قرت الله تعالى رد سينا غضبي نادى سليم أما دون فر شرح كتاب النووي صحيح بخاري لقول إنا آه، ابن حجرة لم لەم دوو کتابا اشتاو دو جار کلمی ئیسیحبایان پێخۆش بوون صلى الله عليه وسلم فانا پەنا باڵە الله تعالى تعالەمان پارێزی يا رب غەزی بخۆی خوي لكن قومە مشركو ام نعم. ام ئەم غبر السنة ونحن بدلنا كل قول ماشي ما كيف همو قسيق مع گۆڕی وحرفنا كل فعل وهمو هەموو کردارەکانی پێ ساسم تحریمان وجعلنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله على الهوى والميزات وما كانوا قول كان وفعل كان کردار و في غرس سەلمان کردو بەچی ئارەزوو و هەوا خما وسمعنا الهوى واستحبابا من باب ستر ستر الجريمه وسمينا الهوى يعني شو هواء وارزو خما نو نو شي استحباب في خوش بون لبر شي لبر شهر نوي ام جريمه ام كان بيسو خبيثه الله عز وجل ما بارزت اللهم امين الله تعالى هدايتنا تنبات تنبات باتنا حقي خوي ان شاء الله تعالى